tehtävät, roolit ja työkalut on suora vastinpari asiakaspolulle. Eli kuten tässä näkyy, niin täällä on hahmotelma tästä asiakaspolusta täällä yläreunassa. Ja tämän idea on se, että siinä vaiheessa kun on määritelty, että minkä näköinen asiakaspolku halutaan toteuttaa, niin ruvetaan miettimään, että mitä tehtäviä sen asiakaspolun eri vaiheissa ja eri kohtaamispisteissä pitää suorittaa, jotta, jotta tämä asiakaspolku toteutuu. Näiden tehtävien perusteella voidaan sitten miettiä rooleja, eli ketä tarvitaan ja, ja minkä näköisissä rooleissa, jotta, jotta nuo tehtävät saadaan tehtyä ja tarvitaanko uutta osaamista vai riittääkö mahdollisesti nykyinen osaaminen siihen. Ja sitten viimeiseksi katsotaan työkaluja, mitä tarvitaan. Ja, ja työkalut tässä on tämmöinen laaja käsite. Se voi olla sähköinen palvelu tai tila tai jonkinnäköinen muu vehje, mitä tarvitaan, jotta tuo asiakaspolku toteutuu.